саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз электромагнит индукция генератор деген тақырыпқа тоқталатын боламыз өткен сабақтың жалғасы әрине олай болса бүгінгі э, сабағымыз өткен сабақтың негізгі жалғасы себебі өткен сабақта біз индукция не екендігін айттық магнит не екендігін айттық э, қозғалыстарын қарастырдық ал енді бүгінгі сабақта осы генератор деген жатқанымыз не екендігіне тоқталатын боламыз сонымен қатар фарадей тұжырымдамасына бүгінгі сабағымызда күтілетін негізгі нәтижелер бұл электромагнит индукция құбылысын түсіндіру және де қазақстан және дүние жүзінде электр энергиясын өндірудің мысалдарын келтіру болып табылады жалпы өткен сабақта айтқан болатынбыз эрсеттің тәжірибесін иә яғни ток болмаған жағдайда бізде көріп тұрғанымыздай мына жерде ток болмады иә мына бір процесте ешқандай қозғалысқа келмеді магниттік түйіншеміз ток берген кезде ол не істеді бірден қозғалысқа келді яғни осы процесс арқылы магнитті өрістің болатындығын бізге дәлелдеп көрсеткен екен эрсет 1820 жылы ал енді магнит өрісі электр өрісіне айналдыру процесін ағылшын физигі майкл фаради магнит өрісі электр өрісіне айналдыру мақсатында Э, он жылда яғни он жылда несейді магнит өрісін анықтады өз заманында яғни осы процесс арқылы біз механикалық энергияны электр энергиясына түрлендіруге болады деген тұжырымдаманы жасап нүктесін қойып береді майкл фарадей ол қалай жасады әрине тоқталатын болсақ олай айтады тізбекте электр тогының пайда болу шарттары қандай дейтін болса біріншісі не дейді бірінші шарты заряд тасымалдаушылардың болуы бірінші екінші шарты ток көзінің болуы үшінші шарты тұйық тізбектелген жүйе яғни осы үш шарт болса тізбекте электр тогы пайда болады дейді нәтижесінде ол өзінің тәжірибесінде бірінші суретте көріп тұрғанымыздай ешқандай процесс жоқ біздің кернеуіміз өзгеріссіз тұр иә ол не істеді магнитті салды қозғалыссыз тұр ал айтады енді не дейді егер осы жерде міне қараңыздар магнитті бірден салған кезде магнит салған кезде кернеу тілшесі өзгеріске келді ма бірден нөлден беске қарай қозғалды да ал осы магнитті жоғары қарай тартқан кезде тілшесі былай қозғалғанын көреді да нәтижесінде не дейді майкл Фарадей, механикалық энергияны электр энергиясынан түрлендіруге болады деген тұжырымдаманы осылай 10 жыл барысында істеп берген екен анықтап яғни осы процесте генератордың қызметін анықтайды да мысалы жаңа айттық қой бізде катушкада индукциялық ток магнит ағынның өзгерісі кезінде пайда болады яғни салған кезде бірден бірден алған кезде процесс мына токты қосатын болсақ демек мына жерде не пайда болады дейді магниттік өріс пайда болып энергия электр энергиясы айналады деген ал енді бір қызықты оқиға тоқталатын болсақ яғни осы фарадей магнит өрісінің көмегімен электр тогын тудыру мәселесі туралы ұмытпау үшін ол үнемі қалтасында магнит салып жүрген екен да қараңыздар яғни бір э, жаңалықты ашу үшін фарадей осындай бір заңдылықтарға барған екен фарадей тек қана бұл заңдылықпен тоқталған емес негізі иә білеміз ғой ә, э, фарадейдің заңдылықтары көп яғни осы бізде магнит өрісіне байланысты ә, заңдылықты ұмытпау үшін осындай қалтасына магнит салып жүрген екен әрине бұл қызықты оқиға ал енді генератор генератор дегеніміз не жаңа айттық жазып қоямыз генератор деп жатқанымыз бұл механикалық энергияны электр энергиясына айналдыратын құрылғы дейміз мысалы бұған байланысты барлығымыз көргенбіз томми джерри деген фильмді көргенбіз сол жерде ә, тышқан домалақтың ішіне кіреді мысық оны қуалайды нәтижесінде ол айнала береді доңғалақ иә ә, ол механикалық энергиясы бітіп жатыр ма нәтижесінде ол қозғалса келді ар жақтан свет жанады да а осылай біз не істейді екенбіз ә, ток алуға болады деп қарастырады екенбіз яғни генератор бұл айнымалы ток көзі болып есептеледі яғни механикалық энергияны электр энергиясы түрлендіреді осы жерде тағы бір нәрсе айтып кетсек болады яғни энергияның сақталу заңы не деген болатынбыз біз энергия бір түрден екінші түрге түрленеді жоғалмайды демек механикалық энергия электр энергиясына айналды деген сөз ары қарай мына жерде қарайтын болсақ осы генератордың негізгі суреті яғни айнымалы ток генераторының құрылымына тоқталатын болсақ осы процесс негізгі жүрекшесі мынау ns магнит есебінен ток келген кезде бірден осы жерде тебілу процесімен айналыс қозғалысы келеді мына жерде ток беріледі сол кезде ток жүрген кезде бірден мына істейді айналас қозғалысы келеді яғни 1 секундта елу герц жиілікпен өзгеру арқылы айнымалы тоқ көзін тудырады екен ары қарай кеттік енді қазақстан өңірінде электр энергиясы иә яғни ә, түріне қарай қазақстан электр энергиясын жетпіс екі процентін көмірден алады екен энергияның он екі де үш процентін яғни гидро ресурстардан алынады екен гидро деген судан иә су электростанциялары қалған он да алты процентін бізде газдан алады екенбіз төртте тоғыз процентін неше мұнайдан алады екенбіз ал сонымен ә, осы төрт түрлі барлық электр энергиясының тоқсан тоғызда сегізін өндірсе қалған нөл бүтін оннан екі проценті бұл баламалы энергия көздерінің үлесінде жатады яғни қарайтын болсақ қазақстан өңірінде электр энергиясын бізде жетпіс екі процент көмірден ең көп біз көмірден алады екенбіз иә одан кейін су ресурстарын ал енді осы тақырыпты пысықтау мақсатында әрине бар болған үш ақ есеп осы үш есепті талдаймыз ә, дәптерге жазамыз өткен сабақтың формуласын есімізге түсіреміз есептерді шығарамыз түсінбесек комментарий ретінде қалдырамыз келесі сабақта жолыққанша оқушылар сау бол